Aqui na Expo Cannabis é, acontece também um consultório médico onde uma doutora, aliás várias doutoras médicas, é, atendem pacientes que chegam aqui na Expo interessados em iniciar o tratamento com a cannabis medicinal. Eu vou conversar agora com a doutora Daniela Rios, ela é médica de saúde da família e da medicina e do canabinoide também. Ela vai dar agora alguma uma orientação de como que está funcionando esse ambulatório aqui na Expo Cannabis. Como, se, como funciona o, o atendimento aqui na Expo Cannabis para as pessoas que chegam interessadas nesse tratamento? La, la, idea es que esto más que una, una consulta es una instancia orientadora de Em, en cuanto a las patologías que pueden tratarse con cannabis y en cuanto a la calidad y qué productos serían los adecuados para el tratamiento. Es cualquiera de las, de las este, personas que vienen a la expo se agendan con mi compañera afuera y cualquiera de los tres médicos que estamos haciendo la consulta estamos ocho horas eh, de los tres días de la expo, eh, vemos y tratamos de, evacuar las dudas que nos, que nos plantean. Y doctora, ah, ¿la persona sale de acá con una, un receituario, una, prescripción para comprar su medicación? No, no, no, no, Por eso es más una instancia de orientación, que de consulta y tratamiento. Lo que nosotros hacemos es que le facilitamos información desde este, la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología, mm, un listado de médicos que somos los que venimos trabajando desde hace unos años formándonos y especializándonos y que están prescribiendo tratamiento con cannabis. Este, somos un, grupo de médicos, pero es fuera de la ECO. Acá no, no recetamos, no hacemos la indicación, orientamos. Es una, orientación, encaminamiento para... Orientación, consejería, consejería no indicamos el, tratamiento. Sí, perfecto, doctora, perfecto.